شين شين أتى شين شين شين أتى شين أتى حرف شين شين فتحة سا شين كسرة شي سا شي شين ضمة سو سا شي سو شين فتحة سا شين كسرة شي Си Су. В начале слова апсин протягивает левую руку и дружит с тем, кто стоит слева. В середине слова син протягивает две руки и дружит с тем, и дружит с тем, кто справа и кто слева. В конце слова син протягивает правую дружит с тем, кто справа. Шин, Шин, это Шин! Шин, Шин, это Шин! Это Хашин. Шин! Шин, Фатхаша, Шин, Кахраши, Шат, Шин, Шин, Бомашу. ша, шин число ши, ша, ши. Шин ломное шу, ша, ши, шу. В начале слова шин протягивает свою левую А в середине слова шин протягивает две руки. Вправо и слово Щин протягивает свою правую руку. Сад, сад, это сад. Сад, сад, это сад. Это херф сад. Сад, фатхаса, сад, кесласы, со, Сад, бомнасу, су. Со, сы, су. صاد فتحة ص صاد كسرة صي ص صي صاد ضمة ص ص صي су. Сод в начале слова протягивает руку тем, кто слева. А сод в середине слова протягивает две руки э, тому, кто справа и тому, кто слева. Сот в конце слова протягивает руку тому, кто справа. А хвостик у нее опускается под строчку. Боды, боды, это боды. Боды. Боды в начале слова протягивает левую руку, чтобы дружить с тем харфом, который слева. Боды в середине слова протягивает две руки тому, кто справа и тому, кто слева. Боды в конце слова дружит с тем, кто справа. А хвостик у нее опускается под строчку.